फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त डॉक्टर त्रिपाठी और इस वीडियो में हम लिमिट लिमिट्स पर डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का ये सेकेंड पार्ट है इस सेकेंड पार्ट में हम वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो इस तरह के हैं जिसमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की बात होती है तो मैं आपको बता दूं कि limit x tends to f x f of x is set to be exist मान लो कि ये फंक्शन है जिसकी लिमिट एक्सटेंड्स टू ए है इसको कहेंगे कि दिस लिमिट एग्जिस्ट एग्जिस्ट कब एग्जिस्ट करती है इफ़ जब right hand limit is equal to क्या होता है left hand limit is equal to finite and fixed value finite and fixed value right hand limit left hand limit दोनों बराबर हों दोनों फाइनाइट और फिक्स्ड हों पर अब परेशानी है कि राइट हैंड लिमिट क्या होती है तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट पे एक बहुत बड़ा और डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाया हुआ है आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ पर टेम्प्रेरीली अभी राइट हैंड लिमिट की बात आई है तो मैं कह देता हूँ कि limit h tends to zero f of a plus h this is called right hand limit और left hand limit is limit h tends to zero f of a minus h ये दोनों वैल्यूज़ बराबर आएँ फाइनाइट आएँ और फिक्स्ड आएँ तब हम कहेंगे कि limit of a function exists उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और अब ध्यान से सुनिए सॉरी ये a माइनस एच है इसको इस केस को इसे राइट हैंड लिमिट को कुछ लोग ऐसे लिखते हैं limit x tends to a plus f of x और लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखते हैं limit x tends to a minus f of x ये दोनों भी एक ही चीज़ है केवल नोटेशन का डिफरेंस है ये जो नोटेशन है कंपेरेटिवली इजी है और कंफर्टेबल है अब हमें ध्यान से देखिए इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमें लिमिट दो पॉइंट्स पे निकालनी है पहला पॉइंट है zero how do we come to know that which point is needed to find evaluate limit तो ये पता चलता है इससे कि x is equal to zero पे लिमिट निकालना है और इसी तरीके से similarly we come to know through this point इस पॉइंट से इस पॉइंट से मतलब x इज इक्वल टू कौन से पॉइंट पे at which point limit is to be evaluated this indicates that at x is equal to zero limit is to be indicated वो evaluated and at x is equal to one पे निकालनी है लिमिट तो यहाँ पर एक ही जगह एक ही जगह suppose if you are trying to evaluate this limit अगर मान लीजिए हम इस लिमिट को निकालना चाहते हैं तो हम right hand limit will remain as it is और एक ही जगह क्या आ जाएगा एक ही जगह आ जाएगा जीरो और अगर वन पे निकालनी है तो यहाँ एक ही जगह आ जाएगा वन तो बिल्कुल सिंपल सा काम है लेट्स सी कि हम कैसे निकाल सकते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पॉइंट को पकड़ लेते हैं at x is equal to zero इस लिमिट को इवेल्युएट करने के लिए तो ध्यान से देखिएगा सबसे पहले हम इसे इवेल्युएट करते हैं limit x tends to zero f of x तो चाहें तो आप इसको एक हेडिंग टाइप दे दें लिमिट एक्सटेंड इसका फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा इसका फर्स्ट पार्ट भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है पर उसमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट पे डिस्कशन नहीं है तो limit x tends to zero f of x इस लिमिट को हम इवेल्युएट करना चाहते हैं तो लेट्स अंडरलाइन दिस और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि right hand limit will be what तो ये राइट हैंड लिमिट आप समझें वो फॉर्मूले की तरह ही काम करता है क्या हो जाएगी right hand limit limit h tends to zero f of a plus h but instead of a we shall write zero f of zero plus h a की जगह क्या आ जाएगा जीरो प्लस एच अब zero plus h means what तो दिस इज़ अ फंक्शन ये एक फंक्शन है विच वी आर गिवन जो हमें मिला है अब इस पर हम देखना है कि zero plus h f of zero plus h कौन से केस में आएगा तो केस का मतलब है देर आर टू कंडीशंस दो कंडीशन दी हुई है the first condition is for x less और equal to zero second is for x greater than zero तो इसमें रखेंगे कि इसमें रखेंगे तो विच इज़ यूज़फुल तो ध्यान से सुनिए ये आपके पास मान लीजिए दो केस हैं और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि what is f of one तो आप एफ ऑफ वन की वैल्यू किससे निकालेंगे इससे निकालेंगे क्या निकालेंगे three into one plus one what do you do आप करते क्या हो आप करते कुछ नहीं हो एक्स की जगह वन रख देते हो लेकिन अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि what is f of zero f of zero कहाँ रखेंगे तो अब एफ ऑफ ज़ीरो फिर इसमें नहीं रखेंगे because this is the condition for x greater than zero and this condition is for x less और equal to zero suppose if you have x is equal to zero then this should be substituted here तो उसको यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये two into zero plus three हो जाएगा for example for a moment let see if I wish to find f of zero point one तो f of zero point one कौन से में जाएगा zero point one greater than zero में जाएगा because it is greater than zero तो ये आ जाएगा आपके पास three into zero point one plus one तो one plus point one one point one into three तो it will become what it will become three point three अब यहाँ एच जीरो प्लस एच तो एच क्या है एच इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव तो h is by default positive by default का मतलब है इसमें there is no doubt about it for h h will remain positive कोई भी केस हो कहीं का भी केस हो कहीं का भी मैथमेटिक्स हो h is always considered as a positive value but a very small value it indicates that it is approx to zero means it is negligible but cannot be neglected अभी इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते जीरो प्लस एच अब ध्यान से सुनिए जैसे मैंने आपसे कहा था कि f of zero point one निकालना हो हमें तो f of zero point one किससे निकालेंगे इससे निकालेंगे कि इससे निकालेंगे तो हमें पता चला था कि हम इससे निकालेंगे क्यों क्योंकि 0.1 point one is greater than zero है तो similarly this zero plus h zero plus h means what this is same as h limit h tends to zero f of h and this h is what this h is greater than zero very small value therefore this value means f of h can be means its value can be obtained through this function इससे निकल सकती है तो यहाँ पे आ जाएगा limit h tends to zero f of h will be what three into h plus one now we need to simplify it but here we do not have anything to simplify it is very simplified form so just let's put just h is equal to zero so three into zero plus one means it is 3 so I mean to say that the right hand limit is what 3 means when h tends to 0 jab h 0 ki taraf jata hai to right hand limit approaches to 3 right hand limit 3 ki taraf approach karti hai what do I mean to say by approaching to approaching jo word hai iske liye ek exclusive video banaya hua hai if you are interested and you wish to know more about limits then I request you to watch the first video of limit fundamental of limits the name of the video is fundamental of limits तो फंडामेंटल ऑफ लिमिट्स अगर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा चलिए अब हम आगे देखते हैं और in case if you find any kind of doubt difficulty my WhatsApp number is this you can message me through WhatsApp और you can write in comment box left hand limit left hand limit will be what तो वो फॉर्मूला रहेगा आपका limit h tends to 0 f of 0 minus h we shall have 0 minus h of course when h is greater than 0 0 minus h will be what 0 minus h will be less than 0 तो लेस देन जीरो के लिए हमारे पास ये वाला फंक्शन है तो this function is suitable for 0 minus h so we shall put instead of x 0 minus h simply we are putting minus h because 0 minus h is minus h plus 3 as h tends to 0 let's put 0 here 0 of plus and minus is same 0 plus 3 so it is what it is 3 so we seen that the right hand limit was right hand limit was its right hand limit was i think uh, 3 into h plus 1 right hand limit was 3 and the similarly this left hand limit is 3 right hand limit was 3 and left hand limit was is 3 so I can say that right hand limit is equal to left hand limit therefore therefore limit x tends to 0 f of x exists and its value is 3 its value is 3 if I write that this is equal to 3 then it means it is existing and its value is 3 so the question is this and right hand limit and left hand limit both are equal and hence limit exists and whose value is what whose value is 3 now the next limit I was trying to see the question ki question mein koi gadbad to nahi hai तो नाउ अब अपने को निकालना है देख सेकंड केस ये वाला हो गया there were two question in this in this question there were two parts तो second part is this limit x tends to one f of x तो इस पर हमें ध्यान से देखिए इस पर हमें अब वर्कआउट करना है तो इसके लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी तो लेफ्ट हैंड लिखा है तो इसलिए हम लेफ्ट हैंड पहले निकाल लेते हैं नहीं तो राइट हैंड भी निकाल सकते थे तो लेफ्ट हैंड क्या होगी तो left hand will be limit h tends to zero f of 1 minus h instead of 0 minus h we shall have now 1 minus h क्योंकि इस फॉर्मूले में द फॉर्मूला इज दिस इसमें ए की जगह 1 माइनस एच आ जाएगा तो वेन आई से 1 माइनस एच आप ध्यान से सुनिए अब एफ ऑफ 1 माइनस एच के लिए ये फंक्शन सूटेबल रहेगा या ये फंक्शन सूटेबल रहेगा तो most of the times I have seen that students think that this is suitable for 1 minus h but it is not that वो सही नहीं है वाई देखो ध्यान से सुनो h is what h is a very negligible value zero point zero zero zero zero like this one and at the last we need to write one a very small value you can imagine और वन माइनस एच देखोगे आप तो one minus h will be what it will be zero point nine nine nine so it is greater than zero तो कोई बच्चे मीन्स आप में से कुछ ऐसा सोच सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा सोच सकता है कोई बच्चा ऐसा सोच सकता है कि h की वैल्यू मान लो for a moment h is two जब h की वैल्यू टू हो जाएगी तो वन माइनस एच क्या होगा one minus h less than zero हो जाएगा पर आई मैं आपको बोलता हूँ कि h can not be two because h tends to zero तो एच क्या पॉइंट फाइव हो सकता है नहीं एच पॉइंट फाइव से भी छोटा होगा एच फोर पॉइंट फोर हो सकता नहीं उससे भी छोटा h point zero zero one हो सकता है नहीं उससे भी छोटा आप बोल नहीं सकते इतना छोटा तो क्या जीरो हो सकता है नहीं जीरो भी नहीं हो सकता फिर क्या हो सकता है तो बस आप ये मान लीजिए कि एच एक निग्लिजिबल वैल्यू है बहुत छोटी वैल्यू है और it tends to zero it's means writing h tends to zero is enough for writing about h h के बारे में लिखना हो तो इतना लिखना ही बहुत होता है अब बस आप ये समझ गए हैं कि एच कितना भी छोटा होगा कितना सॉरी कितना भी बड़ा होगा पर वन माइनस एच की वैल्यू हमेशा क्या होगी कितना भी बड़ा मतलब दो पाँच तो हो नहीं सकता ना क्राइटेरिया है it has certain criteria it should tend to zero तो बड़ा कितना भी आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं सोच सकता हूँ कि एच बड़ा है तो बड़ा कैसा होता है एच पॉइंट वन एच क्या ये बड़ा है छोटा है बहुत बड़ा है क्यों क्यों छोटा तो हम जानते ही नहीं ना कितना है एच पॉइंट जीरो वन है ये बड़ा है क्या ये भी बड़ा है ये एच ये भी बड़ा है ये ये भी बड़ा है ये तो छोटा होना चाहिए कितना छोटा होना चाहिए इतना छोटा होना चाहिए नहीं इससे छोटा होना चाहिए ये भी थोड़ा बड़ा है तो ये मेरे कहने का मतलब है तो वन माइनस एच एच कितना भी बड़ा हो जाए कितना भी बड़ा हो जाए पर ऐसा नहीं हो सकता कि टू थ्री फोर फाइव हो जाए मतलब एच पॉइंट वन हो जाए पॉइंट फाइव हो जाए तब भी तब भी ये क्या रहेगा वन माइनस एच क्या रहेगा ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो इसके लिए फिर आप सेकेंड वाला फंक्शन ऑप्ट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा limit h tends to zero ध्यान से देखिए three into one minus h plus one अब एच की जगह जीरो रख देंगे तो ये हो जाएगा three into one minus zero plus one तो ये क्या हो गया सिक्स ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये बोल रहा है कि एच जब जीरो की तरफ जाएगा तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आएगी its approx value will be what its approx value will be six ये ऐसा कह रहा है तो ये देखिएगा ध्यान से आगे बढ़ते हम लेट्स मूव अहेड और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं अपन राइट हैंड लिमिट देखते हैं तो let see now right hand limit will be what तो right hand limit is limit h tends to zero f of one plus h one plus h h by default positive है one plus h will be what one plus h is always greater than zero again this is the function which is to be opted इसके लिए यही फंक्शन ऑप्ट होगा तो इसका मतलब है कि वन के लिए दोनों केस में यही रहेगा yes of course it will remain केवल जीरो में ही बदलेंगे वन हो टू हो थ्री हो फोर हो सेवन हो पॉइंट फाइव हो पॉइंट नाइन हो सब के लिए ये रहेगा और जीरो से जितने भी छोटे होंगे minus point one minus two minus three minus four सब के लिए फिर ये रहेगा तो ये हो जाएगा आपका limit h tends to zero one plus h रख दें नीचे वाले में तो ये हो जाएगा three into one plus h plus one as h tends to zero it will tend to three into one plus one means six तो ये सिक्स की तरफ जाएगा तो for its answer is what its answer is six and this limit exist और कहेंगे हम हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर और साथ साथ बने रहें और मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि दोस्तों चैनल तुरंत लाइक और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्योंकि आपका यही आपकी जो स्ट्रेंथ है मेरे लिए काम की है x square minus one x less और equal to one minus x square minus one when x is greater than one और हमें लिमिट इवेल्युएट करना है x tends to one f of x पे limit x tends to one f of x पे इवेलुएट करनी है तो बस फिर क्या दिक्कत है राइट हैंड लिमिट ये लिखी हुई है राइट हैंड लिमिट में आपने देखा हुआ है कि f of one plus h means one plus h one plus h means bigger than one तो जब x की वैल्यू जब फंक्शन के अंदर जो लिखा है वो बिगर देन वन है तो वो इसमें जाएगा तो यह यहाँ पर रख देंगे हम minus one plus h whole square minus one अब इसमें भी ज़्यादा कुछ सिंप्लीफिकेशन का है नहीं एच की जगह जीरो रख दें तो ये पता चल जाएगा कि ये किस तरफ जा रही है तो ये इसका मतलब है कि right hand limit tends to minus two minus one minus बाहर है स्क्वायर बाद में है मीन्स पहले स्क्वायर है फिर माइनस है तो पहले स्क्वायर निकाल लें और फिर माइनस तो माइनस वन होगा minus one minus one minus one minus two अब इसी तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें तो formula is written over here आपको बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है limit h tends to zero f of what one minus h one minus h कौन से अकाउंट में जाएगा तो वो फर्स्ट अकाउंट में जाएगा बिकॉज जो वन माइनस एच है वो लेस देन वन है तो यहाँ हो जाएगा limit h tends to zero one minus h whole square minus one इसमें भी ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है just put h is equal to zero so that it becomes 1 minus 0 whole square minus 1 1 square is 1 और 1 minus one is what zero अब आप देख सकते हैं you can realise in this question क्योंकि ये सॉरी ये पिछला था इसको I am extremely sorry for this कि मैंने रब नहीं किया ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ये है right hand limit is this left hand is this and both are unequal you are seeing आपको दिख रहा है कि दोनों लिमिट्स क्या हैं दोनों लिमिट्स अनइक्वल हैं that is why we use to say हम ऐसा कहेंगे कि this limit x tends to one f x does not exist does not exist ये हमारा आंसर होगा इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इस सवाल के लिए हमारा आंसर होगा कि limit x tends to one f of x does not exist why it doesn't exist because both the limits are having different values दोनों की वैल्यूज़ कैसी हैं डिफरेंट वैल्यूज़ हैं that is why it it does not exist अब हम देखो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं let's move towards towards the next question अब अगला क्वेश्चन है आपका question number 25 of exercise 13.1 and the question says f of x is equal to mod of x upon x mod of x upon x when x is not 0 and 0 when x is 0 अब आपके लिए इसमें अच्छी बात है कि इस 25th और 26th बोथ आर सिमिलर questions बस केवल उसमें x अपॉन मॉड एक्स है इसमें मॉड एक्स अपॉन एक्स है तो आप बहुत आसानी से इसको अच्छे से देख लें और कोई लॉजिक नहीं बहुत बड़ा कोई लॉजिक नहीं है just keep this two things in your mind what is right hand limit you can see here right hand limit is limit h tends to zero f of a plus h but instead of a we shall have zero now because क्यों क्योंकि हमें लिमिट किस पे निकालनी है जीरो पे oh my God I didn't write so I am extremely sorry आपको पूछा है सवाल कि limit x tends to zero f of x calculate करो calculate this limit limit x tends to zero f of x इसलिए हमें पता चला that is why we come to know that हमको point is what point is zero तो instead of is we shall write zero limit h tends to zero f of zero plus h zero plus h अब फंक्शन क्या कहता है फंक्शन के अंदर चॉइस होती है कि कौन सा फंक्शन हमें ऑप्ट करना है तो जैसे हम जानते हैं कि h tends to zero but it is not zero h zero की तरफ जा रहा है बहुत छोटा है पर ये जीरो नहीं है तो that is why zero plus h is not what zero plus h is not zero तो जब जीरो प्लस एच जीरो नहीं है तो फिर हम ये हमारे लिए सूटेबल फंक्शन होगा तो हम इस वाले फंक्शन में सब्सटीट्यूट करेंगे mod of zero plus h upon zero plus h इस वाले फंक्शन में हमने वैल्यू रख दी limit h tends to zero mod of h is what h h upon h ये एच से एच कैंसिल कर देंगे तो the answer will be what h अभी जीरो नहीं है again mind it you must be knowing आपको पता होगा कि zero upon zero is not defined but right now at this moment इस मोमेंट पे एच जीरो नहीं है एच जीरो की तरफ जा रहा है that is why we can cancel them तो ये कैंसिल कर दिया तो इसका आंसर कितना आया इसका आंसर आ गया दोस्तों वन तो right hand limit for this particular function is what it's 1 now let's see what is left hand limit so left hand limit will be see this as a formula limit h tends to 0 f of 0 minus h f of 0 minus h and 0 minus h again we are having two choices one is this another is this what about 0 minus h if h is 0 then this is 0 but h is not 0 it is tending towards 0 that is why 0 minus h is not exactly 0 तो जब it is exactly not zero तो फिर ये वाला केस आएगा तो इस वाले फंक्शन में limit h tends to zero we shall substitute mod of zero minus h upon zero minus h what did we do हमने क्या किया आप दोस्तों तो हमने कुछ भी नहीं किया एक्स हटा करके उस फंक्शन में हमने जीरो माइनस एच डाल दिया एच आप जानते हैं एच क्या है h is by default positive h positive है तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या करता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या करता है वो इसको माइनस को प्लस बना देता है और ये नीचे जो है नीचे तो zero minus h is what it is minus h h h will cancel each other we shall have 1 and due to this minus sign the outcome will be what outcome is minus 1 we can see that the right hand limit is what it is 1 and left hand limit is minus 1 both are unequal so we can say that since RHL is not equal to LHL therefore this limit x tends to 0 f of x does not exist it does not exist does not exist it does not exist so this was the solution or you can say this is the answer of the given question and similarly you can solve question number 26 twenty six is same as this उसमें कुछ भी नहीं है उल्टा लिख दिया है आपका x upon mod of x x upon mod of x so answer question is almost same ऊपर एक्स है नीचे मॉड एक्स है उसका भी आंसर यही आएगा right hand limit will be one left hand will be minus one that is why I am not wasting your time and mine too तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों question number twenty sorry question number आपका ट्वेंटी सेवेंथ है लिमिट बिल्कुल ट्वेंटी सेवेंथ आसान सवाल है आप फिर देखते रहेंगे तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा it will click to you आपको क्लिक कर जाएगा देखे कैसे आपको limit extends to five f x है limit extends to five f of x निकालना है और f of x we are given f of x का वैल्यू दिया हुआ है आपको mod of x minus five we are given this value of f of x f of x का वैल्यू ये गिवन है mod of x minus five mod means absolute value of x absolute function तो फिर हमारे पास वही हमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इवेल्युएट करना है और हमारे पास पॉइंट जो है the point what we have is five कौन से पॉइंट पे निकालना है तो पॉइंट हमारे पास दिया हुआ उन्होंने लिमिट एक्सटेंड्स टू फाइव ये आपकी बुक है NCERT limit x tends to 5 f of x okay correct everything is okay now so let's begin the right hand limit will be what limit h tends to 0 f of 5 plus h 5 plus h so f of 5 plus h will be what so limit h tends to 0 f of 5 plus h but for f of 5 plus h we are having now at this moment we are having only one function so whatsoever x we have we need to substitute at this x it means instead of this x तो उसी x की जगह रखना है तो हम x की जगह रख देंगे 5 प्लस एच माइनस फाइव और मॉड कैसे एब्सोल्यूट वैल्यू को हटा देंगे तो ये बन जाएगा mod of five plus h will become five plus h minus five five से फाइव को कैंसिल कर दे एच टेंड्स टू जीरो तो ये h will tend to what it will tend to zero तो right hand limit is zero now let's see left hand limit left hand limit is what left hand limit is limit h tends to zero above five minus h formula आपके पास ये लिखा हुआ है again means in all the cases we are using this formula only तो five f of five minus h के लिए यहाँ रख दें limit h tends to zero mod of 5 minus h minus 5 and you can realize this thing that pi minus h is what is it a positive or a negative value so you will come to know that it is a positive value h is very negligible value and h being negligible means like 0.00001 and if you subtract 0.0001 from 5 it will become 4.999 means which is a positive value so therefore you need not to change any sign over here just write limit h tends to 0 5 minus h just write f of oh, sorry 5 minus h you cannot write 5 plus h again mind it f of 5 oh 5 plus h नहीं लिख सकते आप इंडिविजुअल के साइन चेंज नहीं होते उसमें सपोज इफ़ यू है mod of a minus b तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि मॉड ए कर इसको ए को भी प्लस कर देंगे फिर बी को भी प्लस कर देंगे you can not do like this ऐसा नहीं कर सकते आप या पूरे का ही साइन चेंज करेंगे या तो आप पूरे को प्लस करेंगे या आप पूरे को माइनस करेंगे तो ये कब ऐसा होगा तो जब आपका ए अगर बी से बड़ा है ए अगर आपका बी से बड़ा है तो फिर कुछ मत करिए इट विल रिमेन पॉजिटिव पर अगर आपका ए क्या हो जाए ए लेस देन बी हो जाए तो अगर ए बी से छोटा हो जाएगा तो ए माइनस बी क्या होगा नेगेटिव और उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है तो इट इज़ लाइक दैट ये उस तरह से है and we have minus five है यहाँ पर और five five cancel h tends to zero for this minus h will be what minus zero minus zero plus zero both are same so the, at, at the end you can see that RHL is equal to what RHL is equal to LHL that is why we say इसीलिए हम कहेंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है and what will be its limit इसकी limit हो जाएगी zero क्यों क्योंकि वो limit exist करती है इसलिए इसकी जो भी कॉमन वैल्यू होगी वो वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी ओके okay, तो ये था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवेंथ अब दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 28 और many a times students find some confusion in that particular question so let's see that question question number 28 be with me and my request to you please like share and subscribe the channel because it is not my own channel it is your channel ये आपका चैनल है and it is your duty to spread this message to all the students those who are deprived जो वंचित हैं जो नहीं जिनको सुविधाएं मिल पा रही हैं they can be benefited through your just one click so put a click अब अगला क्वेश्चन है question number 28 f of x is equal to f of x is equal to a plus b x when x is less than one and uh, 4 when x a plus bx when x is less than 1 4 when x is 1 and b minus ax when x is greater than 1 and we are given that this function we are given and we are given limit x tends to 1 f of x is f of 1 we are given these two things means these two are equal and therefore we are expected to find value of a and b value of a and b so question is like this if this and this are given then find a and b then find a and b so my dear students This is a very good question, a very competitive question in which we are given that this is a function and limit extends to 1 f of x is f of 1 these two things we are given and we are supposed to find a and b हमें a और b निकालनी है तो let's see how we can find so the first thing कि limit x tends to 1 f of x is what we are given limit x tends to 1 f of x is equal to what f of 1 since this limit this limit is equal to some value what is that value so you can see f of 1 is what at x is equal to 1 value of the function is 4 तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई और ये वैल्यू किसके बराबर है ये वैल्यू किसके बराबर है दोस्तों ये वैल्यू अब फोर के बराबर है four is what it is a finite value it is a what it is what it is a finite value और ये वैल्यू आपने देखे आप जानते होंगे कि ये वैल्यू क्यों आती है कभी एक वैल्यू के बराबर ये तब आती है जब का जब कब जब राइट हैंड लिमिट क्या होती है लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होती है और दोनों की वैल्यूज़ कितनी होती है दोनों की वैल्यूज़ क्या होती है फोर होती है तो फिर से मैं कहता हूँ again I am repeating the sentence that this limit is equal to some value four and this limit is equal to a finite value and we know that this limit limit exist when does it exist when right hand limit is equal to left hand limit that is why and both are equal to 4 that is why we can equate all these three things and what is right hand limit now so I have written over here the formula for right hand limit it is this limit h tends to 0 f of a plus h and left hand limit is like this limit h tends to 0 f of a minus h and what is this a a is the point at which limit is to be evaluated and in this question what is A? A is 1. So right hand limit will be like this limit h tends to 0 f of 1 plus h and left hand will be limit h tends to 0 f of 1 minus h and all will be equal to 4 means both will be equal to 4 okay now let's see what is this limit h tends to 0 f of 1 plus h 1 plus h is what it is bigger than 1 why because h tends to 0 and we know that by default h is positive और h बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है तो 1 plus h naturally greater than 1 होगा तो ग्रेटर देन 1 होगा तो which function is suitable at this moment इस समय हमारे लिए जो दो केसेस दिए हैं तीन सॉरी दिए हैं we are given three conditions तो right hand limit f of one plus h इसमें रखेंगे या इसमें तो इसमें रखेंगे because for this condition x should be greater than one and इसको जो हम लिखा है f के अंदर जो लिखा है we use to consider that as x तो ये वन से बड़ा है तो इसमें हम रखेंगे इसमें कैसे रखेंगे तो let's see limit h tends to zero b minus a into just remove this x by this one plus h ये आ गया दोस्तों हमारा राइट हैंड लिमिट अब देखिए is equal to what is equal to limit h tends to zero upon one minus h we know that this one minus h means smaller than one smaller than one के लिए हमारे पास एक ही फंक्शन है we have only a plus b x so instead of x we shall write one minus h 1 minus h and both will be equal to what both will be equal to 4 so both will be equal to 4 now our next task is to calculate this इसको calculate करने का तो h की जगह क्या रख देंगे जीरो तो ये हो जाएगा b minus a into one plus zero one plus zero is one one into a is this a and similarly और जब हम h की जगह जीरो रख देंगे तो ये लिमिट हटा देंगे ताम झाम ये जो हमारे पास है वो हटा देंगे और सिमिलरली हीयर तो यहाँ भी बी एच की जगह जीरो रखेंगे तो क्या होगा हमारे पास हमारे पास हो जाएगा दोस्तों a plus b and both will be equal to what both will be equal to four तो अब हम क्या निकालना चाहते हैं we are expected to find a and b in this case इस केस के लिए हमें ए और बी निकालने हैं तो हम क्या करेंगे b minus a is what तो b minus a is four और दूसरा कौन सा है a प्लस बी तो उसको लिख दिया b plus a commutative commutative property से b plus a is equal to four अब दोनों को सॉल्व कर दिया तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो ऐड कर दो तो two b is equal to what two b is equal to eight this implies b is equal to four अब b की वैल्यू किसी में भी रख दो आप तो किसी में अगर आपने नंबरिंग नहीं की है तो यू कैन नंबर देम आप उनको नंबर दे दो इसको नंबर वन दे दो इसको नंबर दे दो टू तो पुटिंग इन टू वन में पुट करो टू में पुट करो एक ही बात है putting in two simultaneous equation बना के सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा आपके पास four plus a is equal to four तो ये आ गया आपके पास a is equal to zero so finally your answer is a is equal to zero and b is equal to four ये इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर है जो क्वेश्चन था question number I think it is twenty eighth तो ये ट्वेंटी क्वेश्चन था और ट्वेंटी का हमने देखा कि इसका आंसर आया हमारे पास a is equal to zero and b is equal to four अब देखते हैं दोस्तों question number twenty ninth let's see now question number twenty ninth आप पहला वीडियो पार्ट वन देखना चाहते हैं part one is there basics of limits देखना चाहते हैं फंडामेंटल ऑफ लिमिट्स वो मैंने एक वीडियो एक्सक्लूसिवली बनाया हुआ है even you can watch that video और मेरी कोई भी मदद लगती हो मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है यू कैन व्हाट्सअप मी और you can write in comment box whatsoever comments do you have in this case we are given a one comma a two comma a n are fixed real numbers they are what they are real numbers belong to r means they are real numbers and we are given a function there is a function is a function दिया है हमको x minus a one x minus a two into x minus a three से लेके x माइनस ए एन तक हमको दिया हुआ है और हमें कहा है कि what is limit x tends to a one पहला क्वेश्चन है limit x tends to a one f of x क्या होगा तो ये तो बिल्कुल सिंपल है आप x की जगह a1 रख दें राइट हैंड लेफ्ट हैंड कुछ भी करेंगे तो भी वही आएगा आंसर तो आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है a1 वन माइनस ए और a1 one minus a up to a1 one minus a क्योंकि हमारे पास एक ही फंक्शन है तो right hand limit left hand नहीं भी निकालेंगे तो भी चलेगा तो आप ऐसा कह सकते हो कि मॉड वाले फंक्शन में हमने कुछ अलग किया था तो मॉड वाला फंक्शन जो था आपके पास क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से वो था f of x is equal to twenty seven mod of x minus five उसमें भी आप डायरेक्ट कर सकते थे लिमिट एक्सटेंड्स टू फाइव निकालना थी उसमें तो आप डायरेक्ट डाल सकते थे तो ये हो जाता mod of five minus five answer क्या आता आपका जीरो उससे भी आपका आंसर वही आया था तो ये रख दिया हमने a one minus a one is what it is zero and zero into all these are finite तो zero into finite is what it is zero तो इसका आंसर आपका हो गया जीरो अब दूसरा सवाल पूछा है कि लिमिट तो पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके पास दूसरे में पूछा है limit x tends to a f of x is what तो एक्स की जगह ए रख दें आप तो बिल्कुल सिंपल है a minus a one a minus a two up to a minus a n तो ये तो बेहद आसान था यस इट इज़ बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपने रियलाइज कर लिया होगा कि इसका आंसर कितना सरल है now let's come to question number thirty और ये दोनों आपके काम हो गए पार्ट वन भी है पार्ट टू भी है तो इसका मतलब है आपके पास exercise thirteen point one is completely solve आपके पास कम्प्लीटली सॉल्व है आप अपने किसी दोस्त को बता सकते हैं बार बार देखना चाहें आप बार बार देख सकते हैं f of x is equal to mod of x plus one when x is less than zero zero when x is zero and mod of x minus one sorry mod of x minus one तो mod of x minus one x greater than zero अब इसमें पूछ रहे हैं कि वॉट फॉर वॉट वैल्यू और values of a for what value और values of x of a limit x tends to one sorry x tends to a f of x exists ये हमें बताना है कि x a कौन कौन से a पे ये फंक्शन क्या हो सकता है ये सॉरी ये लिमिट इसकी फंक्शन की एग्जिस्ट नहीं हो सकती है वो वैल्यू बताना है सॉरी ये एग्जिस्ट होती है वो बताना है तो हम उल्टा करेंगे हम वो देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो फिर से दोस्तों देखें इसको तो again I am repeating this is a very good question and the question is like this f of x is equal to mod x plus 1 when x is less than 0 means अगर x की वैल्यू जीरो से कम है तो uniformly it is mod x plus one कोई दूसरी फंक्शन की ज़रूरत नहीं है ओनली दिस विल वर्क यही वर्क करेगा और अगर x ग्रेटर देन जीरो है तो mod of x minus one will work ये करेगा और अगर जीरो है आपका x तो आपके फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी तो इसका मतलब है कि अगर आपका ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को अगर आपका एक्स ग्रेटर देन जीरो है अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी उस केस में मॉड एक्स की वैल्यू होती है प्लस एक्स तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ mod x is x when x is greater than और equal to zero greater than और इक्वल टू जीरो तो ये मॉड एक्स की वैल्यू है और mod of x is minus x ये माइनस एक्स होगा when x is less than zero जब एक्स की वैल्यू जीरो से कम है तो आप ये वाले क्वेश्चन में देखें इस क्वेश्चन में कि इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ मॉड एक्स को हटा करके एफ मॉड एक्स को हटा दिया मैंने एक्स लिख दिया why can I write because x is greater than zero और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं minus x because x is what less than zero अब आप ध्यान से देखो now it has become a polynomial ये देखिए आप ये पॉलिनामियल बन गया ये भी एक क्या बन गया it has become a polynomial तो पॉलिनामियल की जो लिमिट होती है वो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट वो बराबर होती है तो फिर इसका मतलब है कि आपको x ग्रेटर देन जीरो के आगे की बात नहीं सोचना उसमें तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी करेगी और इसमें x लेस देन जीरो के पीछे यानी जीरो के पीछे भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी अगर ये आपकी रियल लाइन है तो जीरो से पहले भी एग्जिस्ट करेगी जीरो के बाद भी एग्जिस्ट करेगी अब प्रॉब्लम कहाँ आती है आपके पास प्रॉब्लम आती है जीरो पे क्योंकि जीरो ही ऐसा केस है जिसमें आपको बहुत सारी वेराइटी दी हुई है ऊपर नीचे तो ऑटोमेटिकली फिर से मैं आपको बोल देता हूँ now keep this thing in mind mod x is what x when x is greater और इक्वल टू जीरो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स है ऐसा कैसे तो मैं आपको बताता हूँ मान लीजिए कि आपका एक्स का वैल्यू कितना है माइनस थ्री माइनस थ्री क्या है आपका लेस देन जीरो तो मैं कह रहा हूँ कि इसकी मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होगी देखो सही है कि नहीं है तो माइनस और एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस थ्री तो minus into minus becomes what it becomes plus तो outcome is what outcome is positive ये माइनस एक्स लिखने से मत सोचो कि ये negative it has become a negative outcome is positive क्यों क्योंकि माइनस उसका है किसका जिसका एक्स जीरो से छोटा है तो आप ये समझ गए on the basis of this definition we have means removed modulus आप अगली स्टेप में करिए उसी स्टेप में मत करिए तो मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स हो गई यहाँ पे मॉड एक्स की वैल्यू प्लस एक्स हो गई अब फिर मेरी दूसरी बात क्या थी दूसरी बात ये थी कि अगर x लेस देन जीरो है जीरो से उधर है तो it is throughout a polynomial how do we come to know that it is a polynomial तो पॉलिनामियल ऐसा होता है ना a naught x to the power n a one x to the power n minus one and so on जिसमें एक्स की पावर कम होती होती है आखिरी में कितना हो जाता है वो a n minus one x और ए एन हो जाता है कांस्टेंट बन जाता है तो यहाँ देखो एक्स की पावर पहले कितनी है वन फिर उसके बाद एक्स की पावर कितनी है जीरो तो इट इज़ अ पॉलिनामियल अब आप सोच सकते और ऐसा भी कुछ कह सकते हो y बराबर माइनस एक्स प्लस वन है ये लीनियर फंक्शन है yes of course it is a linear function though it is a polynomial तब भी ये क्या है पॉलिनामियल तो इसको कहेंगे ही कहेंगे वन डिग्री पॉलिनामियल है और जीरो से पहले तो पॉलिनामियल कोई भी हो now keep this thing in mind किसी भी पॉलिनामियल की डिग्री की बात आएगी तो सॉरी लिमिट्स की बात आएगी तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और उससे भी एक कदम आगे वो कंटिन्यूस होता है तो कंटिन्यूटी क्या चीज़ है तो कंटिन्यूटी में दो चीज़ें बराबर होती हैं right hand limit left hand limit और फंक्शन की value at the same point आप अगली क्लास में उसको भी पढ़ेंगे तो देखिएगा limit x tends to f of x exist तो जीरो से पहले कोई प्रॉब्लम नहीं जीरो के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम कहाँ पर है जीरो पे तो at x is equal to zero हम अपने अपने आई से at x is equal to zero zero पे निकालते हैं we are considering that a is what a is zero तो right hand limit will be what right hand limit is limit वो फार्मूला ये दिस इज वॉट ये आपका फार्मूला है राइट हैंड लिमिट का limit h tends to zero f of zero plus h zero plus h के लिए कौन सा फंक्शन सूट करेगा ये वाला क्यों क्योंकि अंदर जो लिखा है वो zero plus h h by default positive है और zero plus h is bigger than zero तो ये वाले फंक्शन में रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका limit h tends to zero zero plus h is what h h minus one h की जगह जीरो रख दो तो ये होगा माइनस वन तो इसकी राइट हैंड लिमिट आ गई है दोस्तों minus one now we are need, means calculating its left hand limit let's see what is its left hand limit at x is equal to zero तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश है x इक्वल टू जीरो पे तो left hand limit is what left hand limit is limit h tends to zero f of zero minus h ये है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला a की जगह क्या रख दिया जीरो क्यों क्योंकि जीरो पे निकालनी है zero minus h zero minus h smaller than zero इस केस में जाएंगे तो ये हो जाएगा limit h tends to zero minus zero minus h plus one अब आप यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल कर दें इसको एच लिख दें एच प्लस वन लिख दें फिर एच की जगह जीरो रख दें तो ये हो जाएगा zero plus one now you can see right hand limit is not equal to what right hand limit is not equal to left hand limit तो right hand limit left hand limit के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है limit x tends to zero limit कौन सी वाली ए जीरो पे एग्जिस्ट नहीं करती है जीरो को छोड़ के बाकी सब जगह करती है तो आप क्या लिखोगे इसका how how will you write the answer तो मैं आपको इसका एक आंसर लिखने का बहुत अच्छा शानदार टेक्निक बताता हूं आप देखिएगा सिंस एक्सप्लेनेशन के साथ है आंसर तो इसका सिंपल है आंसर यही है कि limit x tends to a f of x exist for all ये सिंबल है for all for all a belongs to r minus zero मतलब जीरो को छोड़ के सारे रियल नंबर पे क्या करती है ये लिमिट एग्जिस्ट करती है जीरो को छोड़ के सारे रियल नंबर्स पे एग्जिस्ट करती है लेकिन अगर आप आंसर देखने की आंसर के एक्सप्लेनेशन की बात थी तो आंसर का एक्सप्लेनेशन पूछा जाए आपसे तो मैं आपको बता रहा था तो मैं आपको ओरली बोल देता हूँ डिक्टेट करा देता हूँ आप लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा धीरे धीरे कि since the function is a polynomial when x is less than zero तो इसका मतलब है कि limit x tends to a f x will exist for all a less than 0 again function is a polynomial when x is greater than 0 therefore limit x tends to a fx will exist for all a greater than 0 but the function sorry the uh, means but, but the limits at x is equal to 0 limits at x equal to 0 are not equal or which kind of limits right hand and left hand and that is why limit x tends to a fx will not exist at x equal to 0 तो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लिया हमने अब now let's come to question number 31 अब बहुत देर आपने वेट किया थोड़ा सा वेट और कर ले क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं हम 31 इज थर्टी इज सेइंग ध्यान से सुनिए आप थर्टी फर्स्ट में भी बहुत कुछ सीखने को है और बहुत कुछ समझने को है बहुत शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन तो let's see this question number thirty one limit आपको दी हुई है x tends to one for the particular function limit x tends to one f of x minus two upon x square minus two is equal to x square minus one is equal to pi और आपसे पूछा है कि find find f of one f of one का वैल्यू निकालिए तो my dear students can see that we have a question question number thirty one of your exercise 13.1 which is a very good question and a very quality question in which we are given f limit extends to 1 f of x minus 2 upon x square minus 1 is equal to what this is equal to pi and we are supposed to find what we are supposed to find f of 1 f of 1 तो ध्यान से सुनिए अब मेरी बात इसको समझने के लिए you will have to see two और थ्री एग्जाम्पल्स तो first of all example number one example number one लेते हैं limit x tends to one limit x tends to one आप ध्यान से देखिएगा आप इसमें अगर ये लिखा हुआ है आपके पास x plus one upon x minus one और एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख दिया मैंने आप इसमें एक्स की जगह वन रखें one plus one upon one square minus one is one minus one zero two upon zero is infinity two upon zero will be what infinity दूसरा केस देखते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू वन ध्यान से देखिएगा अब दूसरा केस देखेंगे x cube minus one upon x square minus one ये वाला केस है तो इस केस में क्या आएगा answer we will have some answer why क्योंकि अगर आप एक्स की जगह अभी डायरेक्ट वन और वन रखेंगे तो what will be your answer again the answer will be zero by zero तो फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा देखिए सिंप्लीफाई करके limit x tends to one x minus one a cube minus b cube लगा दिया a minus b a square plus b square plus a b upon a minus b x minus one से एक्स माइनस वन कैंसिल कर देंगे एक्स की जगह वन रख देंगे तो जाएगा one square plus one plus one one into one is one तो ये थ्री आ गया तो इसका आंसर आया it has got some value इसकी कुछ वैल्यू आ गई कि कुछ वैल्यू है लेकिन अगर आपने महसूस किया हो कि अगर आपका ऊपर वाला x की जगह वन रखो आप सबसे पहले x की जगह वन रखो आप x की जगह वन रखोगे तो one plus one will be what two not zero not zero ये जीरो नहीं हो रहा ये जीरो नहीं हो रहा और इधर रख रहे हैं आप तो क्या हो रहा है ये जीरो बाई जीरो हो रहा है तो जीरो बाई जीरो हो रहा है तो आपका आंसर आ रहा है और जीरो बाई जीरो नहीं हो रहा तो आंसर नहीं आ रहा है तो ध्यान से सुनिए कि आंसर कब आए एक और एग्जाम्पल आप चाहें तो ले लें लिमिट एक्स टेंड्स टू ये एग्जाम्पल ले लें limit x tends to two x square minus two x upon x square minus four अभी आप एक्स की जगह टू रखेंगे तो क्या आएगा आपके पास two square minus two into two four minus four zero four minus four zero zero upon zero आया तो आपका आंसर आएगा क्यों आएगा आंसर क्योंकि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे x कॉमन ले लेंगे x माइनस टू हो जाएगा नीचे भी कॉमन ले लें वो फैक्टर बना लेंगे x minus two x plus two ये हो गया अब x की अगर टू रख देंगे तो हो जाएगा two upon two plus two two upon two plus two is what two upon four one upon two finite value आई कोई ना कोई वैल्यू आई मान लो कि ऊपर वाला जीरो नहीं होता मान लीजिए कि ये प्लस होता तो जब ये प्लस होता तो फिर ये कैंसिल नहीं होता फिर ये इससे कैंसिल हो जाता तब भी आपके पास क्या बचता x upon x minus two तो यहाँ पे एक्स की अगर टू रख देते two upon two minus two two upon zero क्या आ जाता आंसर टू अपॉन जीरो भी इन्फिनिटी आता तो इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर आप एक्स की अगर वन रखेंगे तो ये वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा अब आप एक्स की जगह अगर वन रखेंगे और मान लो मान लो कि क्या मान लो क्या कि f of one minus two zero नहीं होता तो ये जीरो नहीं होता तो ये फिर इसके जैसा ही केस हो जाएगा किसके जैसा केस हो जाएगा इसके कि ऊपर जीरो नहीं है नीचे जीरो है ऊपर जीरो नहीं है नीचे जीरो है तो आंसर क्या आता फिर उसका इन्फिनिटी आता but we are given what we are given कि भाई इसका कुछ आंसर है तो इसका तो आंसर तभी होता है दोस्तों जब हम एक्स की जगह क्या रख देते हैं जब हम एक्स की जगह वन रख देते हैं जब हम क्या रख देते हैं एक्स की जगह फिर से सुन लें जब हम एक्स की जगह वन रख देते हैं तो ऊपर वाला भी जीरो हो जाता है ऊपर वाला भी जीरो हो जाता है नीचे वाला तो आपको दिख ही रहा होगा तो इसका मतलब है कि it has certain value value is equal to pi therefore f of one minus two must be what zero therefore f of one is two इसलिए एफ ऑफ वन का वैल्यू क्या हो जाएगा टू हो जाएगा and you this is your answer और उसमें पूछा ऐसा sorry find f of one नहीं पूछा उन्होंने ऐसा पूछी है find limit x tends to one f of x which is same as f of one which is same as f of one तो एक्स की जगह वन रखेंगे तो एफ ऑफ वन आएगा and f of one is what two so your answer will be what two your answer is what two और I I have given you three examples to understand only one question एक क्वेश्चन समझने के लिए तीन एग्जाम्पल दिए हैं पर आप कह सकते हो कि मैं तीन एग्जाम्पल से तो एक्सप्लेने एक्सप्लेनेशन नहीं दूँ पा, दे पाऊँगा अपने टीचर को अपने एग्ज़ाम में तीन एग्जाम्पल से कैसे एक्सप्लेन करूँगा मैं मेरे पास तो इतना वो नहीं रहेगा time of course you won't have that much time that is why I am suggesting you at the last what you need to say आपको ये बताना है कि f of x minus two upon denominator is x minus one x plus one limit x to one this is equal to what this is equal to pi this is equal to what this is equal to pi ये किसके बराबर है पाए के बराबर है अब इसकी वैल्यू आपको ये कहना है if f of if on putting x is equal to one if f of one minus pi is not zero मान लो ये आंसर जीरो नहीं है then limit x tends to 1 f of x minus 2 upon x square minus 1 will be infinity plus infinity or minus infinity whatsoever it can be it will be plus infinity or minus infinity but since we are given but we are given we are given what we are given its limit is pi, pi therefore limit the whole x tends to 1 whole is equal to what pi therefore f of 1 minus 2 must be 0 and therefore f of 1 should be what f of 1 should be equal to 2 it should be what it should be 2 तो इस तरीके से आप you can write its explanation और आंसर अब आप क्वेश्चन नंबर 32 और इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है question number 32 let see that question और इसी के साथ the exercise will be over आपने बहुत पेशेंस रखा ध्यान से सुना होगा इसके लिए I am very much thankful to you अब आप ध्यान से सुनिए question number 32 of your exercise 13.1 T and the question is like this if f of x is equal to mx square plus n nx plus m nx cube plus m x less or equal to 0 0 less or equal to x less or equal to 1 x greater than 1 for what integers for what m and n for what m and n limit x tends to 0 fx and limit x tends to 1 fx exist आपको ये क्वेश्चन है question number okay so my dear students this is question number 32 of your exercise 13.1 NCERT from limit chapter and the question is like this if f of x is equal to this much and we are suppose to say about m and n when these two limits exist so we know that this limit which limit any kind of limit limit x tends to zero fx exists then what should be their right hand limit is equal to left hand limit and what is right hand limit right hand limit is limit h tends to 0 above 0 plus h because right hand limit is right for right hand limit we have limit h tends to 0 f of a plus h but we are given point is 0 we are given this point therefore the limit will be like this and left hand will be limit h tends to 0 f of 0 minus h so okay what is f of 0 plus h 0 plus h is bigger than 0 bigger than 0 so which function should be opted for this particular case so for this particular case we need to have this function 0 plus h 0 plus h is bigger than 0 so this function is suitable for that but this not this this one this is for greater than 1 but h and about h you must be knowing that it is greater than 0 but it is a negligible value it cannot be greater than 1 therefore ये वाला जो फंक्शन है this function is most suitable and f of zero plus h zero plus h कौन से अकाउंट में जाएगा it will go into this account तो इस अकाउंट में मैं रख देता हूँ limit h tends to zero f of zero plus h f of zero plus h तो यहाँ आ जाएगा n into zero plus h plus m is equal to अब अगला केस है limit h tends to zero f of zero minus h तो जीरो माइनस एच कौन से में जाएगा इस केस में जाएगा जीरो माइनस एच तो यहाँ हो जाएगा m into zero minus h whole square plus n as h tends to zero जैसे एन एच जीरो की तरफ जा रहा है तो जब एच जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा एन इंटू जीरो खत्म बचेगा एम इधर रखें एच टेंड्स टू जीरो तो एम इंटू जीरो स्क्वायर तो वो भी डिसअपियर हो गया क्या बचा अपने पास m is equal to n तो इसका मतलब है कि this limit which limit limit x tends to zero f x exist if m is equal to n तब एग्जिस्ट करेगी जब m बराबर क्या होगा n होगा अब ये वाला काम हो गया दोस्तों कौन सा वाला काम हो गया ये वाला काम आपका हो गया अब आपको दूसरी चीज़ दी हुई है we are given limit x tends to one f of x exist तो अब इसके लिए हम दो मेहनत करते हैं तो इसके लिए हम मेहनत करेंगे तो मैं यहां लिख देता oh my god n x cube plus m इसकी हमें ज़रूरत लगेगी तो ये रखना पड़ेगा अब ध्यान से देखिए अब दूसरा केस है कि limit x tends to one f of x exist करती है तो फिर क्या होगा again R H L will be equal to what L H L पर अब पॉइंट दूसरा हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा f of one plus h यहाँ पर हो जाएगा f of one minus h one plus h means bigger than one तो बिगर देन वन के लिए हमारे पास ये वाला केस है तो यहाँ जाएगा n to one plus h ध्यान से देखिए one plus h whole cube plus okay x is bigger than one x is bigger than one one plus h के लिए हमारे पास ये केस है ओके okay. तो n into one plus h whole cube plus m limit h tends to zero अब ध्यान से सुनिए ये एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई हमारे पास f of one minus h one minus h क्या होगा one minus h smaller than one होगा पर भी ये वन से उससे छोटा नहीं हो सकता किससे छोटा नहीं हो सकता जीरो से छोटा ओके okay, ये जो लिखा था ये गलत लिख दिया <laughs> हम्म, हम्म, हम्म. यहाँ आएगा x greater than x less than और इक्वल टू जीरो और दूसरा है जीरो लेस देन और equal to x x greater than और equal to one okay now it has become correct question अब ये सही सवाल हो गया है so my dear students we are about to find this limit extends to 1 f of x and this limit extends to 1 f of x for this right hand limit will be equal to left hand and right hand limit is limit extends to 0 f of 1 plus h left hand is this और ध्यान से सुनिए x is greater than one x is greater than one when x is greater than one तो ये वाला फंक्शन आएगा आपके पास और when x is smaller than one जब x की वैल्यू वन से कम होगी तो आपके पास ये फंक्शन आएगा कौन सा फंक्शन आएगा ये वाला तो यहाँ आ जाएगा n into one minus h plus m अब आप ध्यान से सुनिए एच जब जीरो की तरफ जाएगा तो यह जाएगा n into one plus zero cube one plus zero cube is one और ये आएगा n plus m is equal to जब एच जीरो की तरफ जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा आपका n into one minus zero n plus m तो ये तो सभी बार बराबर रहेगा इसका मतलब है ध्यान से सुनिए at the last we can say limit x tends to 0 f x exists if m equal to n and limit x tends to 1 exists exists for all m and n for all m and n kyo क्योंकि ये एम प्लस एन है और ये एन प्लस एम है एन प्लस एम सॉरी दोनों ही एन प्लस एम है दोनों हमेशा इक्वल होंगे चाहे एम और एन की वैल्यू कुछ भी हो तो at the last your answer is this limit extends to zero f of x exist if m is equal to n and limit extends to 1 exists if sorry for all m and n so all the solutions of your exercise 13.1 are over now my best wishes with you और हमेशा की तरह वही एक request channel like share subscribe जरूर करें खूब पढ़ें आगे बढ़ें देश आगे बढ़ेगा जब आप पढ़ेंगे ऑल द बेस्ट